kasumiaruanne on raamatupidamise aastaaruande osa, mis kajastab ettevõtte majandustulemust, tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit. kasumiaruanne koostatakse tekkepõhiselt ja ettevõte võib valida kahest lubatud kasumiaruande skeemist temale ühe sobivama. raamatupidamise seaduse lisades on välja toodud kasumiaruande eh, skeemid ja raamatupidamise toimkonna juhendis number kaks on lahti kirjutatud täpsemalt tulude ja kulude kirjete sisu tekkepõhisest arvestusest tulenevalt näidatakse tulud ja kulud nende ajalise eh, tekkimise momendi järgi, mitte rahade liikumise järgi. näiteks ettevõte müüb ostjale kaupa, määrates maksetingimuseks neliteist päeva. ettevõte näitab müügitulu toimunuks arvestusperioodis, sõltumata sellest, et rahad pole veel laekunud. või kui ettevõte on saanud näiteks rendikulude eest arve, mille maksetähtaeg liigub järgmisesse arvestusperioodi, siis näitab ta nimetatud rendikulud käesoleva aasta kasumiaruandes kuluks, sõltumata sellest, et raha on veel maksmata. kui ettevõte maksab ette järgmise perioodi kulusid, noh näiteks kindlustuskulusid, siis nimetatud kulud ei lähe kasumiaruandesse, sest tegemist on ainult raha väljamaksega. veel tuleb arvesse võtta tulude ja kulude vastavuse printsiip ehk kuludesse näidatakse need kulud, mis tekitavad tulu. kui näiteks kauplus on ostnud kümme kappi ja neist maha müünud seitse, siis ta näitab oma kuludesse seitsme kapi soetuskulud ja kolm kappi jäävad varuna lattu. osa kulusid ei sõltu müügitulust. sellisteks on näiteks turustuskulud, reklaamikulud juhtimiskulud. Nad näidatakse kuludesse arvestusperioodil ja neid nimetataksegi perioodikuludeks. soetatud põhivara näidatakse kuludesse amortisatsiooni eraldiste arvestuse teel müügitulu on tulu, toodete, kaupade ja teenuste müügist. müügitulu ei ole näiteks tulu põhivaramüügist. kasum ei võrdu tuluga, välja arvatud juhul, kui ettevõttel kulusid ei ole. kasum ei võrdu ka rahaga, välja arvatud juhul, kui ettevõttele on laekunud kõik müügitulud, ettevõte on välja maksnud kõik oma kulud ja tal ei ole põhivarasid, mis tekitaksid mitterahalisi kulusid. kuna kasumiaruanne koostatakse tekkepõhiselt, siis omab järjest suuremat tähtsust rahavoogude aruanne, kus kajastatakse rahade liikumine erinevate tegevuste lõikes. bilansis näeb küll rahade hetkeseisu, aga mitte seda, kuskohast rahad on laekunud ja kuhu nad on välja makstud. seega võib öelda, et rahavoogude aruandes peegeldub mõneti ka ettevõtte raha kvaliteet. võrreldes nelja erineva osaühingu rahavoogude aruandeid võib öelda, et kõige paremad rahavood tunduvad olevat osaühingul D tema äritegevuse rahavood on positiivsed ja need katavad investeerimisvajadused ja võimaldavad teha tagasimakseid ka finantseerijatele. negatiivsed rahavood äritegevusest on aktsepteeritavad ainult alustamise faasis ja selle näiteks on osaühing B. positiivsed rahavood investeerimistegevusest võivad tekitada kahtlust, kas ettevõte ei kandi välja materiaalseid põhivarasid. osaühingu A ja C kohale jääb seega küsimärk. selleks, et vältida enim levinud vigu, tuleb meeles pidada, et laenude tagasimaksed ei ole kulu, vaid raha väljaminek rahavoogude aruandes finantseerimistegevuse all ja amortisatsiooni arvestus ei ole raha väljaminek, vaid kulu kasumi aruandes